hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है देखिए टैली प्राइम में एक खास किस्म का बाउचर होता है जिसे हम रिसिप्ट नोट बाउचर कहते हैं ये आएगा कैसे देखिए बाउचर में चले जाइए और अल्ट के साथ आपको F9 प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे रिसिप्ट नोट बाउचर में अब यहाँ पर कौन सी एंट्री पास होगी कैसी एंट्रीज यहाँ पर पास की जाएंगी इसके बारे में बात कर लेते हैं देखिए जब आप किसी दूसरे पार्टी को माल बेचते हैं या देते हैं तो उस कंडीशन में आप माल तो भेज देते हैं लेकिन उसके साथ बिल प्राप्त ना हो तो ऐसे कंडीशन में रिसिप्ट नोट बाउचर में एंट्री पास करके उसको देखा जाता है तो अभी हम क्या करते हैं इसी तरह की एक एंट्री पास करते हैं और इसमें आपके इन्वेंट्री में तो इफेक्ट पड़ता है इन्वेंट्री में तो वो नजर आता है लेकिन आपके अकाउंटिंग में वो नजर नहीं आएगा तो कैसे होगा ये आइए देखते हैं तो यहां पर डेट हाँ, डाल देता हूं एक चार दो हजार सत्रह ये डेट डाल दिया हमने एंटर प्रेस किया और फिर यहां पर कर देता हूं क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा और ये सारी डिटेल आप चाहे तो फिल कर सकते हैं फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूं ब्लैंक एंटर प्रेस करता हूं यहां पर आता हूं यहां परचेज अकाउंट आ जाएगा और फिर कौन सा ऐसा आइटम था जो आपको रिसीव हुआ जैसे मान लीजिए कीबोर्ड अब ये देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर अपने आप आ जाता है अगर आप टैली ईआरपी नाइन यूज करेंगे तो वहां ट्रैकिंग आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा ठीक है इसी से हम ट्रैक करेंगे इसको ओके तो अब एंटर प्रेस कीजिए अब यहाँ पर क्वांटिटी की बात करिए तो 50 क्वांटिटी आपको रिसीव हो गई है लेकिन बिल उसका रिसीव नहीं हुआ है इसलिए आप इस वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं ठीक है अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे अब देखिए इसमें तो मैंने बैट लगा रखा है तो मैं बैट ही लगा देता हूं यहाँ पे तो ये बैट लगा दिया आप जीएसटी इसकी जगह लगा सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ये वेट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया है और अब चाहे तो आप वेट लगाइए ना लगाइए इसका कोई मतलब नहीं बनता है अब ये एक्सेप्ट हो गया अब आइए एक बार स्टॉक समरी में देख लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक समरी में चलता हूँ और यहाँ पर हमने क्या लिया था कीबोर्ड ही लिया था तो यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको पहले भी एंट्रीज पास कर रखी हैं तो पूरी डिटेल आ रही है तो अभी एंटर फिर प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ठो बिल दिखाई पड़ रहा है ये देखिए ये दिया हुआ है परचेज बिल्स पेंडिंग ठीक है इसी पर हमें जा करके और यहाँ पर एंटर प्रेस करना है तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि पचास ठो जो आपको रिसीव हुआ था कीबोर्ड वो बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है इसका बिल नहीं मिला है आगे चल करके ये बिल मिल जाएगा तो जो ट्रैक नंबर वहां पे डाला गया था उसी ट्रैक नंबर के जरिए आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर ये पेंडिंग बिल अपने आप शो कर दे रहा है तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि इसका क्या मतलब है रिसिप्ट नोट बाउचर क्यों यूज होता है Alt plus F nine shortcut की होती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें thank you for watching this video